es una amiga de Rosana y está haciendo una consulta con el doctor Matamoros. ¿Y qué parece que dijo? Me parece extraordinario el, el doctor, que confió en él. Entonces, si hay que operar, ¿la operar? Sí, ya. Él sabe trabajo y me gusta que tienen dedicación de exámenes, más exámenes, para estar seguro de lo que uno tiene. Ajá, y es mejor así, no que operen a los ciegos, ¿verdad? La, la que tiene se puede operar, no hay problema. Puede operarse los izquierdos primero, puede operarse los dos ojos, no hay problema. Lo incómodo es que el ojo va tapado, se lo tapa el día del procedimiento, pero el día hasta el siguiente día. Eso se llama perdición, el nombre un poco elaborado. Sí. Y es una carnecita que crece más y más y puede cubrir casi todo el ojo. Y eso es peligroso. estoy a tiempo de, hacer, de que me el doctor. usted vio 10 eh, días después de la cirugía de pedición el doctor? ¿Qué dijo él? que estaba mi ojo todo bien y que se iba a mejorar más y si iba a salir un poco esto, iba a estar claro mi ojo. ¿Le quitó los puntos? Sí, me quitó los puntos y no sentí nada. ¿No? No. ¿Y ah, entonces vuelve en junio, en algunos meses? Sí, vengo eh, en algunos meses, después de seis meses. ¿Y qué va a hacer? Que me haga bien trabajo. ¿Y lo mismo, lo mismo que me hizo aquí, me va a hacer acá. ¿y por qué no lo hace en Estados Unidos, usted que vive allá? No, porque los doctores van a decir, esto es catarata, anda con el de la catarata, y luego eh, ponen como tres, cuatro doctores para que hagan la misma operación. ¿Y el nivel de precio cómo sale allá? el precio sería como unos 10 mil o 15 mil dólares o más allá? Sí. Y a mí me gusta el doctor Matamoros porque es de confianza. Y me siento bien con él. Y sé que hace un buen trabajo. Entonces va a pasar todas sus vacaciones en, Ecuador, va a seguir Sí, voy a seguir vendiendo, pero para que me opere mi ojo. Y vale la pena venir. Ya me siento contenta con él. ¿Recomienda usted al doctor Matamoros? Sí, yo lo recomiendo al doctor Matamoros con los ojos cerrados, porque aquí viene mucha gente con muchos testimonios que vienen sin mirar nadita y salen viendo. Ya. Por eso lo recomiendo como mi amiga, que también vino conmigo, se operó de su ojo. Tenía un 5 o 10%, ahorita tiene un 90% que mira. Eso es algo grande, sí, es un milagro. Dios pone ángeles en el camino de uno. El doctor Matamoros es uno de ellos. Porque él está para ayudar a las personas, él no está para llenarse los bolsillos de dinero, sino para ayudar a, a la gente. Y él es muy inteligente y él sabe mucho su trabajo y lo que hace.